Ты мне в душу плюешь, сволочь. Я тебе стула голову сломаю. И не посмотрю. Будешь знать, это тебе за твою наглость. Но ведь вас, ведь вас посадят. Ну и что? Там электричество, я смогу нормально помыться. Ради этого не жалко убить такого придурка. Сдается мне, жизнь у вас тут не сладкая. Тяжело приходится? Нет, все в порядке. Было бы еще лучше, если бы люди оставили меня в покое. Здравствуйте, Инта. Я тебе разрешала подходить к двери? Что я тебе сказала? Жить надоело. Надоело, да? Почему ты всегда приезжаешь снимать сюда? Почему не снимаешь там? Потому что здесь интересное место. Что здесь красивого или интересного? Было бы мне где жить, я бы ни дня здесь не оставалась. Хреновая у тебя камера. Никуда не годится. Ни к черту камера, вот что я тебе скажу. Я думала, в камеру все видно, а у тебя не видно. Рухлить. По такому снегу друзья ко мне не приходят. Никто не приходит, кроме этого горе-оператора. Он как жернов на моей шее. Почему ты позволяешь мне так себя унижать? Ждешь, пока я в лицо тебе кислотой плесну? Конечно, я не буду этого делать. Я просто тебя пугаю. В молодости я была совсем зеленой, наивной дурочкой. За два месяца до 18 дня рождения меня арестовали и посадили на три года. Тюрьма стала тяжелым ударом. Даже когда я вышла, я не могла от этого оправиться. Я бросила туда сосиску. Инта, что вы скажете, если я скажу, что больше не буду к вам приезжать? Ну, Тогда я буду тебе звонить. У меня больше нет друзей. Хоть ты и дурак, тебе есть что-то человеческое. Иногда ты бываешь полным придурком, но я буду звонить.